रिडायरेक्शन तो पाइपन मुतलिक यथ स्पोकन ट्यूटोरियलस मज तुहद इस्तकबाल बहुस टू दह पॉइंट सिफर चोर इस्तेमाल करान अस मानव यह जि तुह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो कमांडन मुतल कें बुनियादी जानकारी अगर तु यू तेल यह दर्ज झेल वेबसाइट पे दोमि स्पोकन ट्यूटोरियल के जरिए दस्तियाब याद थो लिनक्स केस सेंसिटिव यथ ट्यूटोरियलस मज इस्तेमाल तमाम कमांड ज लवर केस हरफन मन बगैर केंचन बयान करना आमचन सूरतन मन लिनक्सस मन छ ज्यादातर कम टर्मिनल के जरिए करान ये इस कमांड छ एग्जीक्यूट करान आम पट कीबोर्ड से टाइप करान मानियो जो अस तारीख तो वक्त पता कर सिर्फ कीबोर्ड बोर्ड डेट टाइप करान तो एंटर दबावान लिहाजा छ अस कीबोर्ड से इनपुट दिवान यथ पे वो अ सान कमांड हूं आउटपुट टर्मिनल विंडोज पे जाहिर ग मानिव जि कह कमांड एग्जीक्यूट करने वज कह एरर यवान मसलन अस करो cat space A A A type तो एंटर दबावो अमि नाव सं कह फाइल मौजूद लिहाजा अख एरर गह जाहिर वन एरर टर्मिनल विंडोज पे यवान अमी एरर रिपोर्टिंग टर्मिनलस पे वुछान वंच इनपुटिंग आउटपुटिंग तो एरर रिपोर्टिंग कमांडन मुतलिक त्रे खास कामे रिडायरेक्शनस मुतलिक हेचने ब्रो पज दोन अहम असूलन मुतलिक जानन यम स्ट्रीम तो फाइल डिस्क्रिप्टर छे लिनक्स शेल मसलन बैश छु इनपुट कबूल करान तो तरतीबी आई या हरफन हिन स्ट्रीम पेट आउटपुट सोजान प्रत हरफ छु अमि ब्रो या अम पत इन वाले हरफो निश आजाद आसान स्ट्रीमन ताम छु फाइल आईओ तकनीक इस्तेमाल करित वातने अम स पे नर्क कह फर्क असली स्ट्रीम छा फाइल पे कि गसान किन कीबोर्ड विंडो वगैरह पे लिनक्सस मज प्रोसेस प्रथ ओपन फाइल अददी नंबर सत मुनसलिक आसान ये अददी वैल्यू फाइल डिस्क्रिप्टर बदल जान लिनक्स शेल त्रेन आईओ स्ट्रीमन हुंद इस्तेमाल करान यमन मज प्रथ एकिस मारूफ फाइल डिस्क्रिप्टर मुनसलिक आसान stdin स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यह कमांडन इनपुट फराहम करान येतन फाइल डिस्क्रिप्टर 0 std out छ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम यह कमांड सिद पुट जाहिर करान अमिस निश फाइल डिस्क्रिप्टर 1 stderr छ स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम यह एरर पुट कमांड सिद जाहिर करान येतन फाइल डिस्क्रिप्टर 2 इनपुट स्ट्रीम छ प्रोग्रामन इनपुट दस्तयाब करान डिफॉल्ट पर्ट टर्मिनल के स्ट्रोकव निश निवान आउटपुट स्ट्रीम छे टर्मिनलस पर डिफॉल्ट पे टेक्स्ट हरफ प्रिंट करान टर्मिनल ओस गॉड अख आस्की टाइपराइटर या डिस्प्ले टर्मिनल मगर वंचु ग्राफिक डेस्कटॉपस पे अख टेक्स्ट विंडो आइस वुज द डिफॉल्ट पे छे स्ट्रीम केचन फाइलन से जुडित मगर लिनक्सस मन हकव यु डिफॉल्ट तब्दील करित आइस हकव किम त्र स्ट्रीम बाकीन फाइलन से जुडित अथ अमली छे रिडायरेक्शन वनान वन विच हाउज द त्रन स्ट्रीमन मन किथकन छे रिडायरेक्शन करनी यवान गोड वुछव जी स्टैंडर्ड इनपुट कित कंचु रिडायरेक्ट कछान इस लेफ्ट एंगल्ड ब्रैकेट ऑपरेटर रुक इस्तेमाल करित फाइल से इन रिडायरेक्ट वुछव कित कन एस छ पाई जी डब्ल्यूसी कमांड हुन इस्तेमाल फाइल मज हरफ अल्फाज तो लाइनन हज तादाद जानने बाप कर यवान टर्मिनल विंडो ओस्पेक्ट करियु डब्ल्यूसी टाइप तो डब्ल्यू एंटर इस वुछव ब्लिंकिंग कर्सर अमिक मतलब छ जे एस छ कीबोर्ड एंटर करने जरूरत के टेक्स्ट करियो enter this tutorial is very important one दबायू एंटर वन दबायू कंट्रोल टू डी इक्वट वन करे कमांड यमन लाइनन पेट कम यम असि दर्ज करमज कमांड दी टर्मिनलस पेट अख आउटपुट वन छन यतन डब्ल्यू सी कमांड पत कहति फाइल दिन आमच तो ये नी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीमस निश इनपुट वन जुड़ पुन पान स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम कीबोर्डस सीट अमी सी की बोर्डस अस्निश इनपुट निवान। वैन अगर bracket space test one dot T X T लियखव क्या गच्छे? जि WC वैन ऐसे फाइल test1.txt मजहारफ अल्फाज तो लाइनन हुन पैदाद। वकरियो टाइप WC space test1.txt ऐसे मिली बे युथ ही नतीजे। लिहाजा फर्क क्या lswc space test1.txt छ कमांड छ test1.txt फाइल खोलन त अम परान मगर lswc space left angular bracket test1.txt छ wcs छन खोलन बापत फाइल मेलान अम बदल छ स्टैंडर्ड इन निश इनपुट निवान वो करो इस स्टैंडर्ड इन test1.txt फाइल मन रिडायरेक्ट लिहाजा कमांड छ test1 पेट रीड करान मगर दरअसल छ अम नश बे जि ज स्टैंडर्ड इनस मं कत पे डेटा यवान लिहाजा अस वुच स्टैंडर्ड इनपुटस कित कन रिडायरेक्ट करान वो वुचो ज स्टैंडर्ड आउटपुट तो स्टैंडर्ड एरर कित कन रिडायरेक्ट करें यतन छ फाइल बापत आउटपुट या एर रिडायरेक्ट करने खातिर ज तरीके फर्ज करियो ज एन सत file descriptor N single right angled bracket छ फाइल डिस्क्रिप्टर एन पे फाइल ताम आउटपुट रिडायरेक्ट करान तह ग फाइल लेखन हक आ अगर आई फाइल मौजूद आसने तेल हको बनायत अगर यह मौजूद छ तेल गसन कुन बगैर अथ मज मौजूद तमाम मौजू खत्म N double right angled bracket त छ फाइल बापत फाइल डिस्क्रिप्टर एन पे आउटपुट रिडायरेक्ट करान तही गछि बे फाइल लेखनुक हक आसन अगर आई फाइल मौजूद आसने तेल हको बनायत अगर ये मौजूद छ तेल छ आउटपुट मौजूद फाइल से जोड़नु यवान N single right angled bracket या एन डबल राइट एंगल्ड ब्रैकेटन मन छ एन सिथ मुराद फाइल डिस्क्रिप्टर अगर ये हटाओ तेल ये standard output file descriptor one समझने अमीच अख right angled bracket right angled ब्रैकेटस बराबर मगर एरर स्ट्रीमस रिडायरेक्ट करने बापत पे ये two single right angled bracket या टू डबल राइट एंगल्ड ब्रैकेटुक इस्तेमाल करुन वन वुचो ये अमली तौर पट पत्नी मिसाल मज वुचो तह फाइल या स्टैंडर्ड इनस मज डब्ल्यू सी कमांड हुन नतीजे टर्मिनल विंडोज पे हावन क्या गच्छ अगर असी टर्मिनल विंडोस पे जाहिर छिन यछान करुन इस छ अत फाइल मन स्टोर करान ताकि मालूमात हको पत इस्तेमाल करित डिफॉल्ट पर्ट लेखि wc पन आउटपुट स्टैंडर्ड आउटस मंस डिफॉल्ट पर्ट छ स्टैंडर्ड आउट टर्मिनल विंडोस से जुड़ित आसान अवै छ इस आउटपुट टर्मिनलस पे वछान अगर इस स्टैंडर्ड आउट फाइल मन रिडायरेक्ट करो तेल यी wc कमांडुक आउटपुट अथ फाइल मन लेखना मैंने इस लिखो wc space test1.txt right angled bracket wc underscore results.txt तो एंटर दबाओ वन वछो जी क्या पजी गोवा ये इस हको wc results.txt कंटेंट्स कैट कमांड के जरिए जाहिर करित आ ये गो मैंने जी अस नश अट डायरेक्टरी मज टेस्ट2 ब्याक फाइल वो करो वे टेस्ट टू फाइल सीट कमांड एग्जीक्यूट इस करो type wc space test two dot T right angled bracket wc underscore results dot txt लिहाजा wc अंडरस्कोर रिजल्ट फाइल हिन कंटेंट्स गसन ओवरराइट पकि वुछो एम बदला अगर है इस wc space test1.txt right angle bracket twice wc underscore results dot txt लेखो वही नई कंटेंट्स करन wc underscore results dot txt file मज मौजूद मौजूद रिराइट बल्कि गसन अथ शामिल पकियो ये ति वुछो स्टैंडर्ड एरर रिडायरेक्ट करन ति छ आसान फर्क छ सिर्फ जी यन सिंगल या डबल राइट एंगल्ड ब्रैकेट के निशान ब्रोट स्टैंडर्ड एरर किस फाइल डिस्क्रिप्टर तदाद बयान कर जरूरत इथ पे जानान ए ए ए नाव सन कह फाइल मौजूद वह लिखिव W C space A A A shell दी error no such file or directory वन मानिव जन असन स्क्रीनस पे एरर मैसेज यहां वो सो हेको बेस फाइल मज रिडायरेक्ट करित Amہِ باپتھ ہیٚکو کمانٛڈ دِتھ wc space aaa space 2 right angled bracket errorlog dot ٹیٖٮ۪کسٹی وۄنۍ یی نہٕ ایرر ٹرمینلس پٮ۪ٹھ بوزنہٕ بلکہِ یی یہِ ایرر لاگ ڈاٹ ٹیٖٮ۪کسٹی یس منٛز لیکھنہٕ أسۍ ہیٚکو یہِ cat space error log dot ٹیٖٮ۪کسٹی کمانٛڈ سۭتۍ وٕچھِتھ وۄنۍ مٲنِو زِ بہٕ چھُس cat space bbb space two right angled bracket error log dot txt command kis ijrahas mus ka ब्या galti karan. तेल gachi command चलावन seet patim error overwrite the no error गछ जाहिर वुचु cat space error log errorlog.txt मगर क्या करो अगर इस तमाम एररन हंस फहरिस्त यछान छ तम बापत चलाओ इस ये command. wc space aaa space 2 right angled bracket twice errorlog dot txt इस करो cat command हिंद इस्तेमाल करित check ऐसे वुज जी कित पर छ standard out standard in standard error त्रशवे स्ट्रीम अलहद पट रिडायरेक्ट तो मौसर पट इस्तेमाल गछान मगर अमुक असली ताकतुक अंदाज हेको तम वक्त लगयत येल एस यमन स्ट्रीमन हुंद इस्तेमाल अकी साथ करो अथ अमली पाइप लाइनिंग वनान पाइपन हुंद इस्तेमाल छ कमांड हज चेन बनावन बापत करने यवान पाइप किस तरतीबस मन कमांड हुंद आउटपुट बेस कमांड किस इनपुट से जोड़ने यवान यह छ युथ्यू बासान command 1 vertical bar command 2 hyphen option vertical bar command three hyphen option one hyphen option two vertical bar command four मानियो जे मौजूद डायरेक्टरी मज मौजूद डायरेक्टरीजन तो फाइलन हंज तैदाद जानन यछान अस क्या करो अस छ जानन ज ls स्पेस माइनस l बनावि मौजूद डायरेक्टरी मंज मौजूद तमाम फाइलन तो डायरेक्टरीजन हंस फहरिस्त अस हको अकि file ls space minus l right angled bracket files dot txt बापत आउटपुट रिडायरेक्ट करित cat space files dot txt चलाइविव वंच प्रथ लाइन फाइल या डायरेक्टरी हुन नाव अगर इस अत फाइल मज तमाम लाइन गंजरावन यहान इस हेको पन मकसद मुकम्मल करने बापत फाइल्स डॉट टी युक इस्तेमाल करित ये हेको इस wc space minus l file dot T command हुंद इस्तेमाल करने सित हालांकि यह सोन मकसद पूरा करान मगर कह दुश्वारी ति गोडन यवान गडनिच दुश्वारी ये ज अस गछ मंजिम फाइल फाइल डॉट टी अगर आई कमांड ज्यादा डेटा पेश करे तेल कर ये फजूलस मज डिस्क मेमोरी जाये अगर इस वारियाहन कमांडन हुन सीरीज बनावन यसान छे ये तरीक छु सुस्त अस हेको पाइपन हुन इस्तेमाल करने से सती आसान बनावित अस लेखो ls space minus l vertical bar wc space minus l तो अस हेको ज्यादा आसानी सान तिमे नतीज हासिल करित ls कमांड पर छु आउटपुट wc कमांड बापत इनपुटिक पेट गछान अस हेको पाइपन हुन इस्तेमाल करित कमांड हिंज जेच पाइप ते जम करित पाइपन हुंद अख आम इस्तेमाल छु मल्टी पेज डिस्प्ले परन बापत करुन cd space slash user slash bin करियो टाइप वन छ इस bin डायरेक्टरी मंस वन चलायो ls minus l वन छन आउटपुट ठीक पट बोजनी यवान मगर अगर ये पाइप सीथ मोर सुई जोड़ो तेल हकव यु वचित फहरिस्तस स्क्रॉल करन बापत दबायो एंटर अमज नेबर इन बापत दबायो q यम आस कमांड यम अस फाइलन मज कर करनस मज मदद छ कमांड तो प्रे कमांड यस त मैन कमांड हुंद इस्तेमाल करित यमन मजीद जानन बाप छस बु हौसला अफजाई करान कमांड हचनुक सही तरीक यम बार-बार इस्तेमाल करेन अथ सित वतिस या ट्यूटोरियल किस आखरस spoken tutorial talk to teacher प्रोजेक्टुक हिस्सा यथ कौमी तलीमी मिशन आई सी टी के जरिए हिमायत कर्म मजीद जानकारी यथ लिंकस पे दस्तियाब यम ट्यूटोरियल तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत आहमदन कर्म अत शरीक गपत सठा शुक्रिया